Evelina ¿qué fue lo que pasó, Evelina? Cuéntame. Yo me quedé con este hombre. Yo le dije a él. Yo le dije a él, yo estoy embarazada. Este bebé no es tuyo. Él me dice, no hay ningún problema. Voy a quedarte contigo. Mi familia me envía dinero para para, este embarazo, porque ellos saben que este bebé no tiene padre. Este hombre me dice, se va ayudándome. Y después nace este bebé. Este hombre pone esta cosa dentro de la boca de mi bebé. Ahí era sí. Se llama Carlos. Se fue. Salí corriendo. Todo el mundo estaba llamando a él. ¿Es dominicano esa persona? No, haitianito igual como yo. ¿Y qué es lo que tiene el fraco? ¿Qué, le dio él? No sé qué. Ellos me dicen eso es una cremadura. Tramosón. No sé. Veneno, ¿verdad? Veneno. Entonces tú dices que fue, fue, fue tu, él que envenenó a la niña. Sí, porque cuando yo me levanta, yo tengo silla al lado de mi, de mi cama. Yo he visto una gotita. Eso de mi bebé estaba botando adentro de la boca, eso se salió. ¿Y dónde? Yo lo metí ahí. ¿Dónde, dónde está él? ¿Eh? ¿Dónde, está él? Se fue, salí culiendo. Nadie no lo viste a este hombre esta hora. ¿Dónde ocurrió eso? en Los Limón, de la Guanana. La Guanana. ¿Qué, edad, tiene tu niña? Tiene 24 días. ¿Qué esperas tú de las Solo 24 días. Los otros día yo no las pero aquí. ¿Qué tú esperas de la autoridad de la justicia? Yo necesito que me busque a este hombre porque yo no tengo ninguna foto de él. Yo voy a subirlo. Voy a subirlo. Oh, ¿Cuál es el nombre de la persona? Repítelo, ¿y el nombre tuyo? Carlos, ¿qué se llama Carlos. ¿Y el nombre tuyo? Evelina Luisa. Gracias. ¿Y dónde?